Oke, welcome back again. Oke, kali ini saya mereaksikan band hardcore tapi metal. Hardcore tapi metal. Jadi seperti itulah. Tapi band ini sangat-sangat asik nih suaranya dari dan apa ya musiknya juga keren lah cerdas banget pokoknya jadi Berry ini terbentuk di tahun 2013 sudah memiliki tiga tiga album dan tiga EP juga dan semua lagunya juga enak-enak juga bikin pokoknya bikin jingkrak lah ya bukan jingkrak ya bikin beat down aja pokoknya jadi band ini tuh emang keren banget apalagi saya suka dengan vokalisnya keren banget dari model rambutnya juga jelas banget ini pokoknya keren lagi musiknya jadi buat kalian yang belum tahu dengan band yang satu ini atau kalian suka dengan genre yang satu ini jadi kita langsung aja reaksi band dari Swedia oke okay, play ini dia Eternal Struggle dari musik awalnya juga gitu, udah makin headbang nah kan keren kan vokalisnya rambutnya keren banget ini asli asik gitar ya kalau musik kayak gini tuh jadi khas banget ya deh musiknya tuh ya. dari genrenya juga udah khas khas banget gitu hardcore-nya dapet metalnya juga dapet dikasih bass sama drum ini baru gitar masuk asik apalagi kalian dengerin lagu yang lain lebih asik ya kan, jadi uh, emang style musik hardcore tuh kayak gini semuanya cuman kalau di sana dibilang metal kalau di saya kayaknya mah hardcore ya hmm nah basisnya gitu loh nah kita nih lihat pas banget buat click down ya. Wah kalau mau manggung ini enaknya buat pogo musik kayak gini tuh lebih enak buat pogo enak enak banget ya dengar suara snare drumnya hmm mantap lah tuh musik dari dari eternal struggle jadi lupa saking enaknya ini musiknya oke okay, kayak gimana dari band eternal struggle keren kan dari musiknya juga udah cadas banget nih asik buat beatdown asik juga buat di perjalanan biar kelihatan agak keren pakai lagu yang gini uh cadas jadi itu dia reaction saya untuk band Eternal Struggle band yang jelas di Job kota X Job ah, susah ya bilangnya pokoknya di negara Saudi aja jadi buat kalian yang suka dengan genre yang satu ini jangan lupa untuk mampir ke channelnya Eternal Struggle karena disitu banyak musik-musik yang keren dan banyak video klip yang keren-keren juga jadi buat kalian yang suka langsung aja cek di Apple musik kalian yang ada tulisan band Eternal Struggle ya. Dan jangan lupa untuk cek Spotify dan follow game-nya Eternal eh, Eternal uh, Eternal Struggle <laughs> itu dia. Kok jadi lupa tiba-tiba. Jadi band ini emang enak banget dan jangan lupa untuk share ke teman kalian kalau band ini kalian banget dan buat teman kalian yang suka dengan genre hardcore atau genre yang seperti ini kasih tahu kalau band ini edan banget keren banget apalagi vokalisnya keren banget dan sekali lagi jangan lupa untuk support band Eternal Struggle di channelnya dan buat kalian yang suka silahkan komen di channelnya tapi ingat yang baik-baik channelnya kasih dukungan buat band Eternal Struggle ini oke okay? Dan terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih yang sudah support BN sebelumnya. Dan apalagi ya, pokoknya itulah, jangan lupa untuk supportnya, oke? Okay? Kata terakhir untuk kalian, jangan lupa untuk mencuci kaos kika kalian biar tidak bau di sepatunya atau tidak bau di kakinya. Jadi jangan lupa untuk mencuci kaos kaki. Oke, okay.